Хватит, девки, спать. Будем English изучать. English. ESSEC. Экспресс. Супер современный эффективный курс. Хочу все знать. Здравствуйте, меня зовут Пит Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня урок номер 43, его тема «Как делать множественное число из существительных в единственном числе». Дорогие друзья, в этом формате мы будем с вами отрабатывать и делать существительные во множественном числе из существительных в единственном числе. Э, Следует и необходимо сказать о том, что для того, чтобы сделать существительное во множественном числе, необходимо к нему прибавить окончание «с». «с». «с». Кроме того, необходимо еще знать, что есть еще слова некоторые, которым «с» не прибавляется. И эти слова, они меняют не только свое окончание, но могут менять и свою э, структуру слова. И может даже меняться его корень. Но начало слова всегда одинаковое. Вот в данном случае. Man не женщина, э, woman, женщины women. Видите, как окончание меняется. Ch a э, child, ребенок, children, a э, mouse, mice и так далее. Итак, давайте поработаем. Класс, a class, a class. Это может быть урок или занятие. Урок еще может быть и lesson, lesson. Чтобы сделать множественное число, добавляем s. Classes, classes. A story, рассказ, рассказ. История. Stories, stories прибавляется s. Erode. Erode. Roads. Roads. В конце s. Roads. Видите, когда преобразовывается единственное число существительного в множественном, артикль «э» упускается. Не забывайте об этом. Определенный артикль «the» может стоять. Если идет повторение и еще другие есть правила, когда употребляется определенный артикль. А во множественном числе этот вот артикль «э», он во множественном числе упускается, его нигде нет. Продолжаем дальше. «Эбас» – автобус, автобусы. «Басиз» – «басиз». Авторучка «эпен» или ручка «писать». Пенс, Пенс, город, и таун, и таун, города, таунс, таунс. Есть некоторые слова исключения. Их необходимо запомнить. Это мужчина, мужчина, эмен, женщина – a woman, ребенок – a child, мышь – a mouse, гусь – a goose, зуб – a tooth и нога – a foot или ступня. Как же будет во множественном мужчина? A man – мужчины – men, men, men женщина, a woman, a woman, женщины, women, women, women, ребенок, a child, a child, дети, children, children, мышь, a é mouse, Emaus. É é mice, mice, Mais. Mais. goose, a goose, gusi закономерность определенная. Эфут – ступня, нога. Эфут – эфут – от слова футбол. Фут – еще бол, мяч, футбол. А здесь ступня. Эфут. Фит – ноги, ступни. Фит. Фит. Дорогие друзья, в этом формате мы будем преобразовывать предложения, которые в единственном числе, единственном числе во множественное число. Ну давайте посмотрим. Только необходимо знать, что this это единственное число. This вот это. Это единственное число. This множественное. This множественное. Дальше. Z единственное число. Z. Those множественное. Those множественное. This это переводится как это, это, этот. This это множественное число. This э, эти. То есть это множественное число эти Z это тот, тот, ну, который чуть подальше. Those это множественное число слова Z, те. Сейчас мы конкретно все разберем. Итак, первое предложение. This is a driver. This is a, a driver. Это есть водитель буквально. Это водитель. This is a driver. Это водитель. These are drivers. Это водители. These are drivers. Это водители. Здесь is это есть водитель is. Здесь множественное число а. Глагол быть. Множественное число. This, этот, меняется на this. Это водитель. This is a driver. This are drivers. Это водители. Следующее предложение. This is a star. Это звезда. Это есть звезда. This это is есть. It's star звезда. Множественное число сделаем. Как бы this are stars. These are stars. Это есть звезды. Артикль, как видите, э упускается, в множественном числе его нет. то есть тарелка. That is plate. This is a plate. То есть тарелка. Множественное число сделаем как будет. То есть тарелки. Those are plate. Those are plates. Это тарелка Z Those, те тарелки или да, те тарелки. Следующее предложение. Is this a ball? Это мяч. Единственное число. Множественное. А these balls. Есть это мячи. А this ball это мячи. As is balls. Balls. Is that a rose? Единственное число. Вопросительное предложение. То есть роза. множественное число сделаем вопросительное предложение. А those roses. Roses. А those roses. В конце, в конце з единственное число z превращается в those. Those. Глагол is, глагол быть, меняется на глагол a множественное число, число a Is единственное число. Следующее предложение. This is my dictionary. Это есть мой словарь. Значит, множественно будет. Это есть мои словари. Итак, these are my dictionaries. Это есть мои словари. These. Следующее предложение. His dog doesn't like bread. Буквально его собака не любит хлеб. Его собаке не нравится хлеб. Как скажем во множественном числе его собакам не нравится хлеб. Его собаки не любят хлеб. His dogs don't like bread. Видите, что does not это потому, что его собака does not like. В настоящее время частица does not. Собака не любит хлеб она, собака или он, собака, пес не любит бред, э, хлеб. Dog doesn't. А если множественное, dogs, его собаки. His dogs уже does не будет, потому что множественное число. Собаки не любят хлеб. His dogs don't like bread. Ничего сложного нет. Все нормально. Если он, идет частица does с отрицанием 0. Если множественное число, идет частица do с отрицанием not. Следующее предложение. This girl has a blue sweater. Эта девочка имеет голубой свитер. Или буквально у этой девочки голубой свитер множественное число this меняется на these these пишется по-разному и произносится по-разному. Здесь this, this girl, а здесь these girls. В конце s прибавляется эти девочки, у этих девочек have blue sweaters. У этих девочек имеются голубые свитера. Э, girls have – это буквально девоч, у девочек или девочки имеют. Следующее предложение. My pen is in my pocket. Моя авторучка есть в моем кармане. Pocket – карман. Моя авторучка в моем кармане. Как сделать множественное число? Мои авторучки. My pants are in my pockets. Глагол быть is меняется на глагол are. Этот is поменялся на глагол быть а имеются в моих карманах. Следующее предложение и последнее. Этот, эта гостиница есть очень дорогая expensive, дорогая. Вернее, не это, та гостиница, простите. that that та гостиница есть очень дорогая. That hotel is very expensive. Тот, та гостиница есть очень дорогая. Как сказать в множественном числе? Z поменяется на those. Z на those Those hotels are very expensive. Those hotels are very expensive. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению. Это урок номер 43. Э, э, кратко нам необходимо подытожить. Итак, э, первое. Чтобы сказать, что это авторучка, мы говорим this a pen, this a pen. Чтобы сказать это авторучки, мы говорим these pens, these pens. Это авторучки. Если мы говорим та авторучка, мы говорим that, не this pen, this is a pen, а мы говорим that is a pen, та авторучка. That is a pen. А когда мы скажем множественном числе, это авторучки, те авторучки, мы говорим those are pens. Those are pens. Дорогие друзья, на этом наш урок номер 43 завершен. Вы были на канале The English и с вами был Пит Горбатюк. Я вам желаю всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал, кликайте, делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока.